السلام عليكم أصدقائنا الأعزاء ألتقيكم مرة أخرى أنا صديقكم هايك دانيال دليل سياحي في أرمينيا ومنظم باكيجات سياحية اليوم نظمنا مغامرة جديدة من مغامرات قرارات للسياحة سبق وأن نظمنا رحلات سفاري في منتجع جيرموك لكن الرحلات التي نظمناها كانت في فصل الربيع وفي فصل الصيف وفي فصل الخريف لكن الرحلة التي اليوم نظمناها كانت صعبة جدا لماذا صعبة؟ ابقوا معنا لتتعرفوا عليه عزيزي أعزائي إن كنت أول مرة تزور قناتنا قناة قرارات للسياحة أدعوك للاشتراك بقناتنا لتتمكن من متابعة كل تقاريرنا كيف ستشترك بقناتنا؟ الاشتراك يتم بمجرد ضغطك على الزر المكتوب عليه سبسكرايب أسفل الشاشة أو بالعربي يكون مكتوب اشتراك ولا تنسى أن تفعل زر الجرس ليصلك الإشعار بأننا نشرنا تقرير جديد إذا لنتابع مغامرتنا لهذا اليوم المغامرة هي رحلة سفاري بين الثلوج للوصول إلى ينابيع المياه المعدنية مغامرة كانت صعبة للغاية احنا سبق وان صورنا لكم رحلات السفاري اللي ننظمها في منطقة جيرمو وصورنا لكم الطريق لكن معظمها كان في فصل الصيف أو فصل الربيع اليوم احنا في فصل الشتاء آه، راح نصور لكم الطريق شلون صاير كلها ثلوج متجمد الارض وقسم كانت طين فبدل ما نشرح لكم اياها راح اصور لكم الطريق هذا الطريق اللي يؤدي إلى آه، ينابيع المياه المعدنية هذه سيارتنا أنا ترجلت حتى أصور السيارة والطريق راح نسلك هذا الطريق يس توقفنا هنا السائق مالي حتى دا يكسر الثلج لهنا شوية مكان صعب يكسر الثلج حتى من نروح بالرجعة نقدر نرجع بسهولة شوفوا الثلوج انا متاكد اللي تشاهدونه مشاركين في رحلات سفاري وخصوصا بالخليج العربي لكن الفرق هنا آه، السفاري في ارمينيا تختلف عن السفاري في الخليج العربي خصوصا في الامارات هناك السفاري مالكم يكون على الرمال بين الكثبان الرمليه هنا لا شفتوا الطريق وعر آه، بين الوديان نعبر من نهر نطلع من نهر وبين الثلوج في الشتاء هذه الطفله اعتقد آه، تعرفتوا عليها البارحه موزة قدمت من الإمارات العربية مع عائلتها البارحة تكلمت كنا يم شلالات جرموم اليوم راح تتكلم لكم عن رحلة السفاري راح أسألها شو شو تقول رد أفعالها موزة عزيزتي حلوة الرحلة مال اليوم يوم مال البارحة حلو مال اليوم آه تقول مال اليوم ومال البارحة اليوم شوية صعب تعرفين هسه وين نروح احنا؟ رحلة سفاري لنزور ينابيع المياه المعدنية المياه المعدنية ينابيع المياه المعدنية يلا نشكر آه، بنتنا العزيزة وإن شاء الله تستمتعون هم خايفين من الطريق الطريق يخوف ما يخوف عندك صديقات بالإمارات إيه. تقولي لهم تعالوا يا أهاليكم الأرمينيا عافية عليك تعالوا يا أرانب السياحة يودوكم أماكن غريبة نقول لكم تعالوا مع عربات السياحة يودوكم أماكن غريبة يلا نشكر تموزة يلا هنا هيئنا الطريق فتحنا المجال لنا حتى نقدر نمشي ورشينا بعض الرمل امامنا حتى السياره لا تزلق. راح نستأنف رحله السفاري الى ينابيع المياه المعدنيه، ابقوا معنا. وهكذا وصلنا إلى الهدف انتهت رحلة السفاري الطريق طبعا في بعض الأماكن ما قدرت أصورها لأنه بصراحة كنا كل واحد نازل من صفحة خايفين لا نغرق لا نوقع بين التلوث هكذا وصلنا إلى هدفنا في رحلة السفار لهذا اليوم مخترقين الوديان والأنهار والثلوج وصلنا إلى ينابيع المياه المعدنية هذه احدى تلك الينابيع درجه الحراره آه، بين ال 34 الى 38 40 درجه مئويه هسه اذا نشوف الجوانب كلها ثلج شوفوا المنطقه مغطاه بالثلوج كلها وهذا الماء هنا 34 او 38 الى 40 درجه مئويه لدينا تقارير أخرى عن رحلة السفاري لكن في الصيف وفي الربيع بإمكانكم أن تتابعونا رحلات السفاري على اليوتيوب من خلال قناتنا قناة قرارات للسياحة ألتقيكم في تقارير أخرى كان معكم هايك دانيال إلى اللقاء يلا يلا ثلاثة اثنين واحد هوب أعجبكم التقرير أرجو أن لا تبخلوا علينا بلايك ولا تبخلوا علينا بالاشتراك وأن رغبتم التعرف أكثر على نشاطات قرارات للسياحة أو كيف ستقضي سبعة أيام في أرمينيا مع قرارات للسياحة بإمكانك أن تضغط هذا الرابط الذي في الأسفل وإن رغبت أن تتعرف على رحلة السفاري في فصل الربيع أو في فصل الصيف أدعوك لأن تضغط هذا الرابط وتتابعه وللاشتراك بقناتنا بإمكانك أن تضغط هذا الرابط ولا تنسى أن تضغط هذه الدائرة البيضاء لتجد فيها العديد من الفيديوهات التي نقترح عليك أن تتابعها ألتقيكم في تقرير آخر وإلى اللقاء